To'qnashma Otabek polvon ishsizlikka borasiz 2 million dolasiz ishsizlikka borasiz Boburshoh Mahkam mahkam bo'lasiz Sadarova Bekmashhur polvonimiz mahkam, mahkam, Boburjon. mahkam bo'ling. Qaytaryapti. Qani mahkam. Boburjon. Sağ Bobur. janoza o'n bir bular o'n bir bermas keladi o'zi soat uch bo'lib qo'ydi gilam solib qaytish tiraga qaytinda jamoamiz polvonlar bobur shohdan tushdi pastga yetinglar borish gilam qaytish tira Şahzat Balova, <laughs> Aydın'a gelenler Şahzat Balova, Kambaydı Balova. Diğer gitti, diğer gitti. Yarın beni Samsun Rishti yollam bil Kasonga keling kasonga Alpomishli yollam bil Otabek Palvoning sizga borasiz. 2 million dolasiz. Sizga borasiz. Samarqand Ishtixon Betan Fazliddin Roziyevni mashhur Nevarla qabloti bilan Otabek Palvon yaxlida 2 million so'mga tushadi. Yuqori chopilyapti palvonlar, harakat qilinglar. Yuqori. Yuqori 300 dollar solib qo'yilgan. Harakat qilinglar. Harakat qilinglar palvonlar, harakat qilinglar. Yuqori chopilyapti. 300 bir pastki marramizga otabek polvon tayson polvon uch yuz dollar saralagiladi yuqori qara mahkam tayson polvon ixtiyor mahkam mahkam bo'ling o'zingizda bo'la olasiz qololmaysiz ulug'bekni o'zini tutasiz ana mahkam keldi Tyson! Tyson balovar, mahkam keldi yuqori bobur polvon tortyapti bobur polvon ana mahkam uch dollar bor. yuqorgi marramizga kelyapti Hakem. Hakem olun ihtiyar balvan. Tyson balvan. Hayvan hakem. Hayvan hakem. Hayır bakın şu an. Yıkılmasın dedim de. Mahkeme odaydı. Mahkeme mahkeme. mahkam bu mahkam dollar 300 dollar sog' bo'lsin salomatda bo'lamiz borish gilam qaytish bir ming hisobida davom etadi oqan naziriyat jonni boshqaring Samarqandni mashhur imperatori Tayson Polvon 300 dollar salom etishadi. Ishsizdan marvalasda, ishsizdan. Borish, gilam qaytish 1 million samaraga turamiz polvonlar. Borish, gilam qaytish 1 million so'm. Qayt! Aka! Borish kelish 100 Borish kelish. Borish imperator borish kelish qo'qon imperator boya pastga soladi hozir yana yuqoriga soldi qo'qon suriya jonni mashhur imperatori Tyson polvon 300 dollar pulga tashladi polvon mita bolqi borlasi polvon otabek polvon fazliddin aka Ruziyevni mashhur Neymar nomlodlari bilan tashadi. piyodalar piyodalar iltimos mahkam mahkam mahkam jiya yana nodar balvon davlat izni jasur balvon jaska havoda bersin jiya yana o'rgat o'rgat saydaka iqror etdi ayinchi raqobatdoshlar bilan avvalroq sherdoy balvonni jasur balvon omadini bersin salobatimiz pastga borish bir million so'm qaytish ikki million so'm abdullajon shogirdimiz farzandlari muhammad olijonni nomidan salombo'yi yerda borish bir million qaytish ikki million so'm jasir balvonga qarsak olqishlar samarqand ergib tadbirkor akalarimiz shibir zavod semen zavod Zaynaka Ahrorovni ayinchi raqablari bilan Diya Salimga, Jasir Balvon, Alvaron Karisquduq, Shertoy Balvonning jiyani Jasir Balvonga avlodlar. Vassi Marramizni Balvonga